топ менен ойноп жаткан баланы материалдык чекит катары карасак болобу ооба жана жок баары коюлган маселеден көз каранды анын кыймылынын бардык үлгүлөрүн карасак анда биз башынын колунун бутунун кыймылдарын карайбыз бир эле колдун ар бир чекити ар башка траекторияда кыймылга келүүдө бул маселеде баланы материалдуу чекит катары эсептебейбиз анын форма өлчөмдөрүн эске албай койбойбуз башка маселени карайлы топ ойноп жаткан бала 10 секундта канча аралык басып өтөрүн карайлы аралыкты кантип аныктайбыз деген суроо жаралбай койбойт бирдей убакта баланын ар башка чекиттери ар башка аралыкка которулат эгерде бала чурка өткөн аралык анын өлчөмдөрүнөн чоң болсо анда бул коюлган маселе четке кагылат эми баланын башы колу буту канча аралыкка өтөөрү бизге маанилүү эмес ар бирин өткөн аралыгы болжол менен бирдей баланы бул учурда материалдык чекит катары алса болот